Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք database transaction-ների մասին։ Ուրեմն պատկերացրեք, մենք գնում ենք համակարգ բանկի համար եւ ունենք մի հատ table, որտեղ որ կա ինֆորմացիա մարդկանց մասին, իրենց համապատասխան հաշվի համարը եւ գումարը ինչքան որ կա այդ հաշվի մեջ։ Այս օրինակում ուրեմն Հովանես Թումանյանը ունի 5000 դրամ, Պարուս Սևակը 20000 դրամ եւ Չարենցը 35000 դրամ։ Եվ եկեք նենց անենք, որ հնարավորություն տանք, որ մարդիկ իրարից կարողանան ոնցը փող ուղարկեն իրար, հա։ Ու եկեք ենթադրենք, որ օրինակ Երիչե Չանենցը ուզում է 5000 ժամ փոխանցել Հովանես Թումանյանին։ Դա ի՞նչ է նշանակում փոխանցել։ Փոխանցելը նշանակում է, որ մենք գումարը ստերից պետք է հանենք եւ ստեղ ավելացնենք։ Իսկ ինչպես է դարվում։ Դա դարվում է հետևյալ ձևով։ Նախ եւ առաջ մենք կանենք մի հատ query, մի հատ SQL query ասպարագայում, քանի որ ասենք թե այս օրինակում օգտագործում ենք relational database, update query է, այսինքն մենք update ենք անում, այսինքն փոխում ենք այս table-ը, bank accounts table-ը, որ տողը, այն տողը, որտեղ որ account number-ը 3 էր, այսինքն այս տողը մենք կփոխենք, իսկ ինչ կանենք, ինչ փոփոխություն կանենք, set կանենք, այսինքն գրենք balance սյունի մեջ, այսինքն այս արժեքը, balance-ի եղած արժեքը -5000, այսինքն 35000 -5000, այսինքն մենք վերագրում ենք այս այստեղ, այս որպես արժեք 30000, որը բարձ է։ Հետո այդանից հետո մենք ուրեմն մի հատ եւս ուրիշ update ենք անում, ելի այս նույն table-ի մեջ, այս անգամ այն տողը, որը որ ունի account number 1, այդտեղավ այս տողը, չէ, այսինքն Հովանես Թումանյանի տողը։ Եվ այդտեղ ինչ ենք անում, փոխում ենք balance-ի արժեքը դեպի balance plus 5000, այսինքն եղած 5000-ին մենք գումարում ենք եւս 5000, ստանում ենք 10000 եւ դա վերագրում ենք որպես արժեք։ Եվ ամենավերջում նենց է ստացվում, որ ուրեմն Երիշա Չարենցը ուարկեց 5000 դրամ Հովանես Թումանյանին, որը շատ լավ է։ Բայց Ինչ կլիներ, եթե օրինակ այս query-ն աշխատեր, շատ լավ։ Ու մենք անեինք 5000 ժամ, վերագրեինք ուրեմն 30000, այդ ամենը լավ լիներ, բայց այս query-ն անելուց ինչ որ խնդիր առաջանար հա, որևէ խնդիր, հազար ու մի խնդիր կարող է լինի, չէ, ինչ որ ցանցի հետ լինի, ինչ որ մեր query-ն սխալ գնա, ինչ որ բազան ծխվի այդ բանը, հազար ու մի տարբերակներ կան, թե ինչի կարող է այս query-ն այսինչ այսինչ պատճառով չաշխատեն, չէ, ունենա խնդիր։ Այդ ժամանակ մենք կունենանք խնդրեմ, որովհետև 5000-ը արդեն ոնց որ Չարենցից հանել ենք եւ չենք փոխանցել Հովանես Թումանյանին։ Եվ դա խնդրեմ է։ Բա ինչ անենք։ Այստեղ մենք ունենք ուրեմն transaction-ների գաղափար։ Ուրեմն ամբողջ միտքը database transaction-ի նա է, որ մենք կարողանանք մի քանի գործողություն, օրինակ S բառագայում, S օրինակում մենք ունենք երկու գործողություն, չէ, երկու հատ update query որպեսի նրանց փաթեթավորենք եւ ներկայացնենք որպես մի գործողություն։ Okay, որ այսինքն database-ը նրանց վերցնի եւ աշխատացնի որպես մի բան։ Եվ այդ մի բանը կամ պետք է աշխատի ամբողջովին կամ չաշխատի։ Այդ դա database transaction-ն է։ Հիմա database transaction-ները, օրինակ, եթե մենք օգտագործում ենք MySQL, օրինակ Node-ից, եթե օգտագործում ենք MySQL 2 module-ը, մենք կարող ենք transaction անել հետևյալ ձևով ուշադրություն դարձնենք հենց այս հատվածին, հա? Ուրեմն մենք the connection pool-ից եթե ստանում ենք մի հատ connection, ասում ենք con.begin transaction, այսինքն transaction-ը սկսում ենք, դրանից հետո անում ենք ինչ որ գործողություններ, այս այս օրինակում այդ երկու query-ներն են, հա, որոնք որ փոխում են ուրեմն challenge-ի եւ Թումանյանի ուրեմն հաշիվները, եւ հետո ասում ենք con.commit, որպեսզի ասենք, վсё, այս քանը, այսինքն ստեղից միջև ստեղ այս ներքին ինֆորմացիան, ներքին բոլոր գործողությունները թող փաթեթավորվեն մի հատ transaction-ի մեջ։ Եվ commit անելուց նա ոնց որ հանձնում ենք ոնց որ database-ին, ինքը այդ ամենը անում է, եթե ստացվում է ամեն ինչ շատ լավ, մենք connection-ը release ենք անում, եթե չի լինում, այդ պարագայում մենք անում ենք connection rollback, այսինքն ոնց որ հետ ենք բերում նախքին իրավիճակին։ Այսինքն մենք երբեք չենք հասնում նենց վիճակի, որ Օրինակ գումարը միտեղից հանել ենք, բայց միտեղ չենք ավելացրել։ Կամ ամբողջովին աշխատում է, կամ rollback, այսինքն հետ ենք գցում նախքին իրավիճակին։ Որպեսի database transaction-ները ունենան այդ խստությունը, որը մեզ պարտադիր է, երբ որ օրինակ մենք գրում ենք նո բանկային, հա, ինչ որ ծրագիր, transaction-ները պետք է ունենան հետևյալ հատկությունները։ Նրանք պետք է լինեն atomic, atomic, այսինքն անբաժանելի այսինքն transaction-ը, չնայած իր մեջ ունի տարբեր գործողություններ, ինքը պետք է լինի ինչպես որ մի գործողություն, այսինքն կամ ամբողջովին նա աշխատում է կամ ընդհանրապես չի աշխատում։ Նա պետք է լինի consistent, այսինքն բոլոր database-ի օրենքները մենք պետք է հարգենք, այսինքն transaction-ը երբ որ սկսում է, ինչ որ իրավիճակի մեջ է եւ database-ը ինչ որ օրենքներ է պահպանում։ Երբ որ ավարտում է մեր transaction-ը, նույն օրենքները պետք է պահպանվեն։ Որևէ օրենք database-ի, մանավանդ եթե ինքը relational database է, մենք չպետք է խախտենք։ Նա պետք է ունենա isolation։ Ինչ նկատի ունենք isolation։ Պատկերացրեք, որ մեր database-ին եկան, չգիտեմ, 25 տարբեր transaction-ներ, okay։ Հիմա պատկերացրեք, որ այն հերթականությամբ, որ նրանք եկան, այդ հերթականությամբ հատ, հատ այդ transaction-ները աշխատեն։ Չէ, պատկերացեցիք ինչ իրավիճակի կլինի database-ը։ Հիմա իրականում database-ները նենց են աշխատում, որ transaction-ները իրանք փորձում են մեր նույն ժամանակ աշխատացնեն։ Բայց isolation նշանակում է, որ արդյունքը իրանց, նույնիսկ եթե ինչ-որ fixed-ություններ անեն, պետք է նույն արդյունքը լինի, ինչպես որ database-ը կստանա, եթե այդ transaction-երը աշխատեին մի-մի հատ։ Okay? Այսինքն, այն իրավիճակը, վերջին իրավիճակը database-ի, որին մենք գալիս ենք, որին մենք կգայինք, եթե transaction-ները մի-մի հատ աշխատացնեինք, պետք է լինի նույնը, ինչպես որ եթե database-ը փորձում է ինչ-որ fixed-ություններ անի, okay? Եթե ինչ-որ fixed-ություններ անում ու գալիս է ինչ-որ վիճակի, որը տարբերվում է այն վիճակից, որին ինքը կգար, եթե հատ-հատ աներ, ուրեմն ինչ-որ բան սխալ է, ուրեմն isolation-ը ջարդվում է, նենց որ մեզ պետք է isolation, մեզ նաև պետք է durability, ինչ նկատի ունենք durability, այսինքն, երբ որ մեր transaction-ը ավարտվում է, անպայման այդ ինֆորմացիան պետք է պահվի database-ի մեջ։ Այսինքն, եթե transaction-ը ավարտվում ու ասում է ամեն ինչ լավ է ու այդ պայն ասենք հոսանքները գնում են կամ database-ը չգիտեմ ինչ որ խնդիր է ունենում, հա, crash-ը արվում կամ ինչ որ բան ծխվում է, կապ չունի, մեր data-ն չպետք է կորի։ Այն պահից, որ ինքը վերադառնում է, ասում է transaction-ը ավարտվել է, ավարդ, վերջ։ Մենք 100% կարող ենք հստակ իմանալ, որ մեր data-ն արդեն մեջն է եւ չի կորի։ Այս հատկությունները transaction-ի հաճախ կոչվում են ACID, այսինքն Atomic Consistent Isolated Durable, հա։ Ամ կան մի շարք database-ները, որոնք որ ACID compliant են, asset compliant, այսինքն նրանք ապահովում են transaction-ներ, որոնք որ ունեն բոլոր այս հատկությունները։ Բայց նաև կան database-ներ, որոնք որ asset compliant չեն, եւ պետք է շատ լավ հասկանաք տարբերությունը, հասկանաք ձեր պրոյեկտի համար asset-ը կարևոր է, թե չէ, եւ ըստ դրան որոշեք, որ database-ն է օպտիմալ։ Պատկերացրեք հիմա, որ դուք ստեղծել եք մի հատ շատ լավ համակարգ եւ պահում եք ձեր database-ը ինչ-որ համակարգի մեջ։ Բայց ձեր համակարգը դառնում է բավականին հայտնի եւ կլիենտների քանակը, այսինքն խնդրանքների քանակը, որոնք որ գալիս են ձեր database-ին, շատանում են։ Միգուցե data-ն, ինֆորմացիան, որը ձեր database-ի մեջ է, նույնպես ֆանտաստիկ մեծ է դառնում։ Օրինակ պատկերացրեք, չգիտեմ, Facebook-ի քանակը, հա, ինչ քանակի ինֆորմացիա Facebook ունի։ Այդ ժամանակ խնդիր է առաջանում, իսկ ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Դե մի վարիանտը նաև, որ այդ համակարգը, որի մեջ մենք պահում ենք մեր database-ը, կարող ենք ուղղակի ավելի հզորացնենք այսինքն կարող ենք ավելացնենք հիշողություն, միգուցե պրոցեսորները ավելի լավացնենք կամ շատացնենք, ինչ որ տենց մի բան գնանք առնենք ավելի լավ համբյուտեր եւ այլն եւ այլն։ Այդ մոտեցումը, այդ լուծումը կոչվում է vertical scaling։ Երբեմն նրանք կոչվում են scale up, այսինքն մի համբյուտերը մենք ոնց որ ուղղակի ավելի մեծացնում ենք, ուժեղացնում ենք, հզորացնում ենք։ Բայց դա ունի որոշ սահմաններ եւ որոշ խնդիրներ որից ամենաակնհայտը նա է, որ ինքը ունի այսպես ասած single point of failure, single point of failure, այսինքն մի կետ, որը որտեղ որ կարող է մեր համակարգը ծխվի։ Այսինքն, եթե մենք պահում ամբողջ database-ը մի համբետրի վրա, ինչ կլինի, եթե այդ համբետրը ունենա ինչ որ խնդիր։ Դա նշանակում է, որ մեր ամբողջ համակարգը այլևս չի աշխատի, չէ՞։ Okay, իսկ ինչպես կարող ենք լուծենք այդ խնդիրը։ Դե կարող ենք օգտագործենք երկրորդ լուծումը, որը կոչվում է horizontal scaling, երբեմն scale out։ Մոտեցումը հետևյալն է, որ եթե մի համակարգը L չի դիմանում բերին, մենք առնում ենք L-ի համակարգ կամ մի քանի համակարգ, իրանց կպցնում են ցանցի միջոցով, որպեսզի իրանց խոսան իրար հետ, եւ բաշխում ենք օրինակ մեր ինֆորմացիան իրանց վրա, այսինքն եթե հիշողությունը չի հերիքում դեր մեր database-ի, մենք կարող ենք այդ մեր database-ը բաժանենք մասնիկների։ Դա կոչվում է sharding։ Sharding, այսինքն մենք ջարդում ենք ոնց որ data-ն մասնիկների, shard-երի, եւ այդ shard-երը բաշխում ենք մի քանի համակարգիչների վրա։ Իսկ ինչպես է լուծվում այն խնդիրը, որ կլիենտների քանակը շատանում է, ոչ թե data-ի քանակը, այլ հենց կլիենտների, խնդրանքների քանակը։ Դե այդ ժամանակ մենք կարող ենք այդ այդ data-ն, այդ այդ շարդերը, այդ մասնիկները, որ մենք բաշխել ենք մի քանի համբյուտերի վրա, կարող ենք կոպիաներ պահենք մի քանի համբյուտերի վրա։ Okay։ Ամ այդ կոպիաները հաճախ կոչվում են replica, հա, replica-ներ կարող ենք պահենք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մեր data-ն բաժանում ենք, shard ենք անում, բաշխում ենք մի քանի համբյուտերի վրա եւ այդ շարդերի այդ մասնիկների data-ն նաև պահում են կոպիաներ մի քանի համբյուտերների վրա։ Հետևաբար մենք կարող ենք մի քանի կամպյուտերից նույն ինֆորմացիան մատուցենք։ Եվ ինչ է ստացվում, որ եթե որևէ մի կամպյուտերը անջատվի, ծխվի, ինչ որ խնդիր առաջանա, ամբողջ ինֆորմացիան, որ իր մեջ կա, այդ ինֆորմացիայի ռեպլիկաներ կամ կոպիաներ նաև կան ուրիշների մեջ, նենց որ մեր համակարգը կարող է անընդհատ շարունակել աշխատել։ Դրա համար, երբ որ Facebook-ը պատկերացրեք ինչքան ինֆորմացիա ունի ինքը, երբ որ ինչ որ մի քանի հատ կոմպյուտեր անջատվում է, ծխվում է, ջարդվում է, Facebook-ը չի հանգում, շարունակում է աշխատել, որովհետև այդ ինֆորմացիայի կոպիաները կան նաև ուրիշ համակարգիչների մեջ։ Կարևոր է նշել, որ ոչ բոլոր database համակարգները գիտեն ինչպես ապահովել sharding եւ replication։ Երբեմն կան database-ներ, որոնք որ չգիտեն դա եւ մենք պետք է այդ ամենը ծրագրավորենք, որը բավականին դժվար է։ Հենց որ լավ կլինի, որ եթե ձեզ պետք է, ձեր ծրագրի համար պետք է sharding կամ replication, Լավ կլինի ընտրեք այն տիպի database, որը ունի այդ հատկությունները, օրինակ MongoDB-ն եւ Cassandra-DB-ն։ Հիմա այն ժամանակ, երբ մենք ստեղծում ենք մի համակարգ, որը բաշխված է մի քանի կոմպյուտերի վրա, դա կոչվում է distributed system, այսպես բաշխված համակարգ։ Բաշխված համակարգը չնայած լուծում է մի շարք խնդիրներ, նաև ստեղծում է մի շարք խնդիրներ։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն գոյություն ունի cap theorem-ը, որը ուրեմն ստեղծել է Eric Brewer-ը, որը ասում է, որ ուրեմն լավ կլինի, որ distributed database-ը ունենա 3 կարևոր հատկություն։ Մենք ուզենանք, որ ինքը ունենա partition tolerance, partition tolerance, այսինքն եթե ցանցային ինչ-որ խնդիր լինի, կապի խնդիր լինի մեր ուրեմն այդ այդ կոմպյուտերների մեջ, մեջ Մեր կոմպյուտեր մեր համակարգը չպետք է ծխվի դրա պատճառով։ Հա, լավ կլինի ինքը շարունակի աշխատել։ Լավ կլինի, որ այս distributed համակարգը ունենա consistency։ Consistency-ն cap theorem-ում տարբերվում է acid-ի consistency-ից։ Acid-ում consistency նշանակում է, որ մենք database-ի օրենքները պահպանում ենք transaction անելով, չէ՞։ Ստեղ consistency-ն ուրիշ բան է։ Սա նշանակում է, որ եթե դուք ինչ-որ ինֆորմացիա գրում եք database-ում, եւ հետո կարդում եք, դու կարդում եք այն ամենավերջին գրված ինֆորմացիան, ոչ թե հին ինֆորմացիա, կարճ ասած, երբեք չեք կարդա։ Դա կոչվում է consistency, okay։ Նաեւ կա availability, այսինքն լավ կլինի, որ STP database-ը մատուցի ձեր խնդրանքներին, այսինքն եթե ուզում եք ինչ-որ ինֆորմացիա գրեք, ինքը կասի, okay, ու կգրի, ուզում եք կարդա, կասի, okay, հեսա, okay։ Լավ կլինի, որ մեր distribute համակարգը ունենա 3 այս հատկությունները, չէ՞։ Լավ կլինի, բայց ցավոք մենք երեքն էլ չենք կարող ստանանք։ Ամբողջ միտքը cap theorem-ի նա է, որ մենք կարող ենք ընտրենք երկու հատ, ոչ երեք։ Այսինքն, եթե մենք ունենք distributed համակարգ, ու մենք ունենք partition tolerance, որը բնականաբար ցանկացած distributed համակարգ պետք է ունենա, մենք պետք է ընտրություն կայացնենք, թե մենք ուզում ենք, որ մեր database-ը լինի ավելի consistent, թե ավելի available, այսինքն հասանելի, թե consistency, այսինքն էլի, որ այն ինչ որ մենք գրում ենք, նույն ձևի կարդում ենք։ Հիմա եկեք մի հատ օրինակով բացատրեմ ինչ նկատի ունենք այս ամենը։ Նրանք օգտագործեմ Tim Berglund-ի օրինակը, ունեմ նկարագրելով հետևյալ իրավիճակը։ Պատկերացրեք, դուք նստած եք մի հատ կաֆեում ձեր ընկերոջ հետ, եւ գրում եք ինչ որ թատրոնի սցենար, հա, միասին։ Ամեն մեկը տունեք ձեր թուղթը, երբ որ ինչ որ փոփոխություն եք անում, ասում եք ձեր ընկերոջը ինքը իր մոտ է փոփոխություն անում, երբ որ ինքն է ինչ որ բան հանում կամ փոխում, ինքը ձեզ ասում, դուք եք այդ փոփոխություն անում ու սենց իրար հետ նստած ամեն մեկը ձեր թուղթում ունենալով գրում եք այս սցենարը։ Հետո ժամանակն է գալիս, որ կաֆեն փակվում է եւ դուք գնում եք տուն։ Բայց հեռախոսով զանգում եք իրար եւ շարունակում եք աշխատել աշխատում եք, աշխատում եք եւ տենց, այսինքն դուք փոփոխություն եք անում, ասում եք ինքն է անում, ինքը փոփոխություն անում, ասում է ձեզ, դուք եք անում, ամեն ինչ շատ լավ է։ Մեկ էլ հեռախոսը անջատվում է, բատերիական, ասենք նստում է։ Հիմա մենք ունենք partition, բաժանում իրարից, չէ՞։ Okay, բայց դուք ասում եք, okay, դե այսքան աշխատում եմ, դեռ հավեսի եմ ընկել ու դուք շարունակում եք գրել եւ ենթադրել է որ ձեր ընկերն էլ այնտեղ նստած տանը ինքն էլ հավեսի ընկել կոֆե շատ է խմել երևի, շարունակում է գրել։ Հետո ինչ որ մի պա տնեցիք մոտենում են ձեզ եւ ասում են՝ «Հեյ, նկատել ենք, որ դուք եկած ժամանակ ոնց որ աշխատում էիք այս բան սցենարի վրա, խնդրում եմ, կարդացեք մեզ ամենավերջին ոնց որ իրավիճակը, ամենավերջին սցենարը»։ Դուք ինչ անեք այդ ժամանակ դուք ունեք ոնց որ ընտրություն կամ կարող եք լինեք available, այսինքն մատուցեք այդ խնդրանքին եւ կարդաք այն ինչ որ դուք ունեք, որը կարող է շատ տարբերվի այն ինֆորմացիայից թե ինչ որ ձեր ընկերոջ մոտ է, չէ՞։ Այսինքն, երբ որ այդ ժամանակ դուք կլինեք inconsistent, ոչ consistent, բայց available։ Այսինքն հասանելի, բայց ոչ consistent։ Կամ կարող եք ասել կներեք ապը կորել է, ես այս բանին չեմ կարող մատուցեմ ձեզ, սպասեք միջև հետո։ Հետո ինչ որ մի պահ, երբ որ արդեն գտնում եք ձեր զարյատկայի այդ լարը, կապում, կապում եք, հետո ինքը չաջանում, նոր զանգում եք ձեր ընկերոջը, ինքը հիշացնում է, օ, գիտես, ես այս փոփոխություններ եմ արել, դուք եք ասում, օ, ես այս փոփոխություններ եմ արել, հասնում եք նորից consistent վիճակին, նոր արդեն պատրաստ եք մատուցել ձեր տնեցիկին, okay? Այսինքն մենք կամ կարող ենք լինենք consistent, կամ կարող ենք լինենք available այդ ժամանակ։ Երկուսն էլ չեն կարող լինենք։ Այդ cap theorem-ի միտքը դա է, որ database-ները պետք է ընտրություն կատարեն Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք ընտրում ենք database, մենք պետք է գիտակցենք, թե database-ը որ մոտեցումն է ընտրել եւ գիտակցելով այն պրոյեկտը, որ մենք անում ենք եւ մեզ ինչ է պետք, մենք ընտրում ենք այն database-ը, որը մեզ պետք է։ Հիմա այն database-ները, որոնք որ ուրեմն ընտրում են, որ ինքը լինի ավելի available, որ ինքը լինի հասանելի, հաճախ օգտագործում են այսպես ասած base transaction, ոչ թե acid, այլ base որի միտքը հետևյալն է, որ ինքը basically available, այսինքն հիմնականում available է, հիմնականում կմատուցի, եթե եթե գաս, soft state, այսինքն այն ինֆորմացիան, որը բաշխված է համակարգիչների վրա, մենք ընդունում ենք, որ ինչ որ մի պահ կարող է տարբերվի։ Կարող է, բայց ինքը ունի eventual consistency։ Eventual consistency նշանակում է, որ ինչ որ մի պահ այն փոփոխությունը, որը արվել է ստեղ, կգնա կհասնի ստեղ։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այդ տիպի database-ները ասում են, գիտես ինչ, okay է, որ ես հին ինֆորմացիան մատուցեմ, այսինքն consistency-ն չունենամ, բայց գոնե կմատուցեմ, կլինեմ available։ Եվ ինչ որ մի պահ ապագայում, բայց այդ ինֆորմացիան կփոխվի ու այդ okay է։ Երբ կարող եք STP model օգտագործեք, դե պատկերացրեք օրինակ Facebook-ը, հա, պատկերացրեք դուք like արեցիք, չէ՞։ Աշխարհը կփլվի, եթե այդ փաստը, որ լայքերի քանակը ոչ թե 34-ն, այլ 35-ն, հենց ամիջապես չհասնի այն մյուս ծեր ընկերներին։ Չէ, չէ, ոչինչ։ Իրանք կարող են թող լինի 35 ձեր մոտ, 34 իրանց մոտ, հետո ինչ որ մի պապագայում, երբ որ իրանք refresh անեն կամ էջը փոխվի կամ բան, այդ 34-ը կդառնա 35 eventual consistency ինչ որ մի պա իրանք էլ կտեսնեն այն ինչ որ մենք ենք տեսնում։ Բայց քրիտիկական չի, որ մենք նույն ինֆորմացիան տեսնենք։ Բանկի ժամանակ քրիտիկականը, որ ամբողջ ինֆորմացիան պետքա լինի հստակ եւ ամենավերջին, չէ՞։ Նենց որ օրինակ եթե բանկային համակարգ ենք գրում, մենք օգտագործենք ինչ որ մի database, որը ունի ACID, հա, Բայց եթե մենք գրում ենք օրինակ Facebook-ի լիքը բաներ, օրինակ չգիտեմ, post գրեցիք, բայց որոշ մարդիկ չտեսան այդ post-ը, միջև ինչ որ մի բան հետո տեսան, որտեվ կոպիան այդ post-ի դեռ չի հասել ուրիշ կոմպյուտերներին։ Այդ okay է, eventual consistency, այդ տիպի ծրագիրներ, okay, ավելի ավելի լավ է մենք լինենք available, քան թե consistent։ Հիմա ես գտել եմ STP գրաֆիկա online, որը բաժանում է database-ների մոտավորապես այսպես, ինքը հրաչակում է, որ հիմնականում relational database-ները հիմնականում նստած են available են եւ consistent են, բայց partition tolerant չեն։ Հիմնականում, այս հիմնականում խոսքը մի 25 անգամ պետք է ասեմ, որ հեսա կասեմ ինչու։ Հիմնականում Memcached-ը, Redis-ը, HBase-ը եւ MongoDB-ն նստած են ստեղ, այսինքն իրանք ավելի շատ ընտրում են լինել consistent եւ partition tolerance եւ ավելի քիչ available Քասանջան եւ Couchbase-ը նստած են ստեղ, իրանք ասում են չէ, մենք կլինեն available եւ partition tolerant, բայց consistency-ն կլինի հետո, eventual consistency։ Consistency հստակ մենք չենք ապահովում։ Այսինքն կոպիտ ասած, երբ որ տնեցիկ հարցնում են ինչա կատարվում սցենարի հետ, Քասած ջան, ես Couchbase-ը ամիջապես կասեն, հետո կասեն լավ, վաղը մյուս օրը, հետո խոսամ անգերոջս հետ, արդեն կդզենք։ Բայց այս պայն ինչ որ ունեմ տալիս եմ։ Այ Couchbase-ը եւ Cassandra-ն հիմնականում ընդունում են դա։ Ինչի եմ ասում հիմնականում այդքան շատ, որովհետև կան վարիանտներ, թե ինչպես կարելի է այս իրավիճակը մի քիչ փոխել։ Database-ներ կան, որտեղ որ երբ որ մենք գրում ենք, մենք կարող ենք ինչ-որ ինֆորմացիա տանք հավելյալ, որը որը որ ասենք database-ին, խնդրում եմ այս ինֆորմացիան պահի որպես consistent, strict consistency։ Օրինակ, կարելի է նենց անել, որ Cassandra-ն աշխատի ավելի շատ ստեղ, քան թե ստեղ հա, Cassandra-ին կարող ենք ասենք, խնդրում եմ, այս ինֆորմացիան, որ գրում եք, պահի consistent, որը նշանակում է իր availability-ն կիչնի։ Նույնպես ստեղ մենք կարող ենք Mongo-ին ասենք, չէ, կամ կարող ենք պահենք strictly consistent, կամ կարող ենք ասենք իրես ինչ, consistency-ն այդքան կարևոր չի, eventual consistency թող լինի, Mongo-ն այդ ժամանակ կգա հասնի ստեղ, okay նենց որ նայած database-ները ոնց են օգտագործում, database-ներ կան, որոնք որ ինչ որ ընտրություն են կատարել, բայց հնարավորություն են տալիս օգտագործողին այդ ընտրությունը կարճ ասած փոխել։ Հիմա հասկանալ այս cap theorem-ը, հասկանալ նա ոնց է աշխատում, հասկանալ որ տարբեր database-ներ կան, որոնք որ ընտրում են այս առավելությունները, բայց ոչ սա, եւ հասկանալով ձեր ծրագիրը, որ դուք կառուցում եք, եւ հասկանալով թե դες ինչ է պետք, անհրաժեշտ է այդ ամեն ինչը կպցնել իրար, որպեսի ընտրել օպտիմալ database-ը ձեր պրոյեկտի համար։ Այդքան բան հույսով եմ այս ամենը པարզ էր, հույսով եմ པարզ է, որ կան բազմաթիվ database-ներ եւ տարբեր database-ներ աշխատում են տարբեր ձևերով, ունեն որոշ առավելություններ եւ որոշ խնդիրներ, եւ նայած ձեզ ինչ է պետք, պետք է այդ ամեն ինչը գիտակցելով ընտրել ամենաօպտիմալ database-ը։ Հույսով եմ սա օգտակար էր, հույսով եմ པարզ էր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ